қайта ішке кіріп кетті абысынының бұл тірлігіне самал таң қаралы жағдайда көңілін бөпемен жұбатқысы келген болар деп ойлады бірақ абысынының елпілдеуінің де өз себебі бар еді жұрт түгел тарқағанда екеуі оңаша қалды абысыны қалтасынан екі үш сурет алып көрсетті суретті көріп самал таң қалды құдай бергеннің көшірмесі ғой мынау суреттегі бала қалы жоқ демесе егіз тамшыдай ұқсап тұр екеуі бір сәби сияқты асқардың екі айлық кезі мынау ал мынау үш айлығында әкесі екеуміз орталыққа барғанда суретке түсіп едік жаным ау менің көзіңнен сенің айналдым деген абысыны еңіреп жылап алды көз жасын сүртіп болған соң өзің білесің ғой тентек келінімді асқар соны ойлаймын деп ақ жүрегі ауруға душар болған сол көкбет қақпас пәленің қай жеріне ғашық болды екен деп әлі күнге ойланамын екеуі үйленген соң бір жылда бірге тұрған жоқ көкбет бәле кетті ішіне баласын салып алып естуімше баласын туып құрбыларының бірінің үйіне тастап өзі мәскеуге жұмысқа кетіп қалыпты бала керек емес екен оған ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүретін өмір керек еді о баста ал енді қара суреттерді салыстыр өзің не ойлайсың дәл қазір сен ойлаған ой мені де мазалап жүр құдайбергеннің түрін көргелі деген абысыны бөпені қыса түсіп асқарымның көз ғой бұл өз өлсе де ізін жалғап кетті алтын балам жаным балам әруағың тыныш болатын шығар енді балаң өз шаңырағына келді деп марқұмның суретімен сөйлесе бастады суреттерді көрсете бастағаннан абысынның көкейіндегісін сезіп еді самал дәл осылай айтпаса екен деп тілеп еді десе де қара жамылып қайғы жұтып отырған абысынға қарсы келер батылы бұлбұл ұшқандай не айтарын білмей сәйкестік болар деді әрең сәйкестік емес самал менің жүрегім сезеді менің асқарымның баласы бұл деген абысын баланы құшақтап алыпты қолын созып баланы алмақшы болған самалдан теріс айналып бөлмеден шығып кетті ал аз уақыт болса да өмірінің мәніне айналып үлгерген ұлдан самал өлсе де айырылғысы жоқ жүгіріп абысынның ізінен шықты жеңеше баланың қарны ашты ғой емізетін уақыт болды деп етегіне сүріне жүгіріп жүр абысын оған бұрылып та қарамады сыртта отырған күйеуі мен қалдыбектің қасына барды асқарым тіріліп келді жандарбек міне немереміздің түрін қара асқардан аумай қалған анау қарабет желөкпенің тірлігі ғой бұл біздің үйге әкеліп тастаса да өзіміз қуана қабылдайтын едік ақымақ десе қалдыбектің бауына тастап кетіпті миының жеткен жері солда енді міне мынау суреттерді салыстырып көріңдерші деген ол суреттердің бірін күйеуіне бірін қайын інісіне ұстатты суретке тесіле ұзақ қараған қалдыбек бір кезде терең тыныс алды үстінен уайымның жүгі түскендей шалқая отырып басын изей берді ал жандарбек ата көз жасын сүртіп отыр өлгені қайта тірілгендей олар мәре сәре мәз баудан табылған баланың құпиясы ашылғанына қалдыбек те қуанды өзара қауқылдасып отырғанда оның көзі самалға түсіп кетті әйелі анадай жерде жолай алмай көздері мөлтілдеп тұр мүсәпір кейіпке еніпті қалдыбектің осы кезде жүрегі сыздап қоя берді бұл қалай сонда бірдеңе істесеңші қалдыбек баланы алып қайтайық үйге менің баламда мыналардың несі бар менің балам ғой бұл деген сөздерді әйелінің көзінен ақ оқыды бірақ мүмкін емес еді баланы алып қайтуы ешқандай да мүмкін емес жағдай еді ол әйеліне уәде бере алмады қалай сонда бұл менің балам ғой маған үйреніп қалды менің бауырымда өсе берсінші балам балам деп етегі жасқа толып жылаған әйелін сүйрегендей болып қалдыбек көлікке әрең отырғызды самал айналайын ақылың бар еді ғой асқардың әруағы үшін риза болшы бөтен емеспіз екі үйдің ортасында өседі айналайын рахмет саған жассың ғой әлі етегіңе әлі бала бітер асқардан қалған тұяқ өз шаңырағында өссінші балам көрінде тыныш жатсыншы деген абысыны да ебіл дебілі шығып жылап жүр үйіне келген самалдың көз жасы құрғамады бауырынан алыстаған баласын бір құшқысы келіп үй ішінде сенделіп ары бері жүре берді омырауынан сүт көзінен жас атқылаған ол айналып келіп қалдыбекке тиісе береді сен айтсаң болатын еді ғой неге үндемей қалдың а баланы алып кетеміз десең сенің бетіңе келе алмайтын еді не деген тас жүрек едің мені неге ойламадың неге мен ойламайсың а өмір бойы сол ғой менімен санаспайсың ешқашан не істеймін енді мен қалай өмір сүремін деп аласұрған әйелін құшақтап алып қалдыбек үнсіз отыра берді ол бір қайбір жетіскеннен үнсіз отыр дейсің жүрегі қарс айырылуда оның да бірақ әйелімен бірге еңіресінбе бе енді самалды балаға деген сағыныш қатты қинады түнде ұйқы көрмей күндіз ас батпай құр сүлдері қалды күйеуі жұмысынан үш күнге сұранып әйелінің қасында көңілін аулап жүр баланы алып қайтайықшы деп сағат сайын миын жейтін самалдың да байбаламы азайып келеді күн өткен сайын көнбегенде қайда барады көнбеске басқа жолда жоқ апта соңында қаладағы үлкен қыз келді сессия басталды оқудан практикаға жіберді деп жүріп оның да үйге келмегеніне жарты жылдан асып кетіпті тек телефонмен ғана хабарласып тұратын лаура үйдегі жағдайды естіп ұшып келген түрі еді қызым ау қатты азып кетіпсің оқу оқу деп жүріп түріңе не болған бетіңде қан сөл жоқ қой мына қазір бал мен шай дайындайын сен келеді деп таң орай мен Тосапта қайнатып қойдым баудың түбінен әкең теріп келіп еді кеше міне қазанда ет пісіп тұр қамырын жайсам болды неге көңіл күйің жоқ қызым жолдан шаршап келдің бе жуынып ал да жата тұр мен қазір қамырды жаямын деген самал қызының келгеніне қуанып елбекте ақ жүр мама мен мынау бөлмеде жатайыншы деген көңілсіз лаура бесік тұрған бөлмеге кіріп кетті тамақ жемей етті шұқып отырған қызына самал лаура сенің түрің маған ұнамай отыр тыныштық па не болды сессияңды тапсыра алмай қалдың ба тағы да уайымдама өткендегідей қайта тапсырып жабасың деп қояды баланы алып кеткелі өзінің де көңіл күйі жетсіп отырғаны шамалы бірақ онысын қызына білдіргісі келмеді зорлана жымиып отыр мама құдай құдайбергенді апаға неге бердіңіздер деді сәлден соң енді солардың немересі ғой сол үйдің тұяғы бермеске болмады қызым мен де ұлданай да бауыр басып қалып едік маған да оңай болып жатқан жоқ өзім туғандай жақын болып кетіпті деп көз жасы мөлтілдей қалған самал бір кезде қызына жалт қарады суланып келе жатқан жанарын тез сүрте қойды да қызына қараған күйі қимылсыз отырып қалды қызының азып тозған кейпімен бұл сұрағының себебі миына енді жетіп жұмсақ қамырдың өзі тамағына тас келіп тірелгендей қақалып қалды әй сен сен қыз түсінбедім баланы неге сұрап отырсың сен оның түрін де көрген жоқсың ғой о қыз бері қара деген самалдың даусы шаңқ ете қалды кешіріңіздерші мені мама басқа малым болмады кешірілмейтін күнә жасадым ғой мен мама не істеймін енді міне өзім келіп мойындап отырмын өз қолдарыңызбен өлтірсеңіздер де ризамын мен айыптымын құдай берген сіздің немереңіз құдай берген менің балам деген лаура екі қолымен бетін басып отырып қалды ой-бой көретініңді көрмей көрге кірмейсің десейші сорлы қызым ай сорғайнаған қызым ай елге қай бетіммен қараймын енді әкеңе не айтамын саған берген тәрбием осы ма еді етегіңе ие бол дегенім қайда ақмақ қыз әкеңе не айтамын енді мен сорлы әкеңдігін алап өткенін қазып жүрмін қызым ай мені тірідей жерге көмдің ғой үкіл етіп қалада оқытып жатқандағы айтқан рахметің осы ма сенің балаң болғанша абысынның немересі болғаны мың есе артық еді ғой қайттым енді қайтемін деген самал қолындағы кішкене сілгісімен қызының басын ұра берді ұра берді басын бұғып отыра берген лаураның көзінен тамшы жас та шықпады тістеніп алған кім келіп тепкілесе де тіпті бүкіл ауыл келіп бетіне түкіріп кетсе де былқ ететін түрі жоқ қолмен жасағанды мойныммен көтеремін деп әбден дайындалып алған сияқты өзі мама мен баланы алып кетемін баламның әкесімен қайта жарастым ол маған үйленетін болды